как делают чемпионы мира, Олимпиады в сборной России, в сборной Кубы. Одно и то же. У нас утеряно поколение, еще как. -то. Поэтому, к чему я говорю, что советская школа бокса отличается от зарубежной, в данном случае американской, только одним, что у нас шли от чего? От базы, от методики, и только потом переходили к индивидуальности. То есть база, вот это как у вас в институт приходишь, у тебя несколько общеобразовательных да, предметов постоянно нет. А у американцев наоборот. Он приходит, денежку заплатил, там нет бесплатно. И вот там полгода ходит, там отсюда, отсюда, и вообще никто не проходит. Но ну, через полгода тренер увидел, что у пацана правый сбоку вот такой. Все, голову начинает, вот, на правый сбоку уже его бокс. Уже начинает правый бок. Да. Много американских боксеров-любителей были э, олимпийскими чемпионами еще. Великих каких назовете? Мухани, Тайсон, этот Рой, сам, Джонс. Рой Джонс тоже, да? Они все были Майвейзер, призеры Олимпиады, чемпионы Олимпийских игр. Это все, это единицы. И плеяда советских боксеров. Плеяда и единицы американские, которые становились во времена СССР и Кубы чемпионы Олимпиады единиц. Мы просто опоздали пока, и нас сюда еще не пускали в этот профессиональный бокс, потому что в свое время был полностью мусульманский, тем более тяжелые веса. Сейчас вот что-то меняется, и как ну, это не важно. Понимаете структуру? То, чем вы занимаетесь. Научить боксировать я вас не научу никогда. Вы учитесь делать какие-то движения. Структура тела американца и русского одна и та же. И не важно, что он американец и профессионал. Хочешь ты или нет, без вращения пятки бедра ты сильно, максимально сильно свое тело не задействуешь. Без упора передней ноги, без группировки улетишь сам за кулаком. Без сохранения плечевого корпуса работы будешь тоже трактористом колхозным. Логично? Все то же самое. Тело так устроено. Как оно может, вот мы этому учимся потихоньку. Поэтому голову себе не забивайте. Вот только так, только так. Можно что угодно. И так, и так, и так. Главное, чтобы у тебя кулак не сломался, а голова противника ушла. Вот это важно. А для этого ты вот координацией занимаешься. Ясно, вот эти пяточки, бедра, плечи. Чтобы гадость дядя кулаком сделал. Можно, конечно, так, но лучше пальцы поберечь. Understand? Все. Всем спасибо. Вот, э, как отрабатывали вообще в спарринге, допустим, в бою, да, именно вот уклоны, лярки? Это я записал, а теперь сейчас то, что выпускал. Вам не ну, делиться секретами такими, ты что, только ему по секрету. Просто вот уклоны, нырки, потому что у меня, что вот я раньше занимался, ну, там, полтора года назад, что, ну, сейчас, понятно, еще все хуже. Но вот как, а, когда именно в движении, когда именно летит удар, я не успеваю ни в сторону идти, я тебе больше скажу. Когда летит кулак, ты не встретишь. Я только по прямой линии вот так вот назад ухожу. Ну, вот еще раз, наверное. Что за микрофон у вас? Слева. Да? боя какая-то. А куда вы вешаете? Ну, Ой. Это От летящего кулака... А, я просто у Алексея Львовича не видела. Да он не хочет сейчас, хочет. Звезда. Ну, даже с дальней. Сейчас, ага, слушай, там бумажки надо записать. И я потом... Вообще, Фокса следил, на самом деле. А? Я следил за этой Фокса. Бумажку Сейчас. Еще две секунды. Да не, не, ну зачем? Что, что нас сейчас?